Ya şurada Barnes gelse çok hızlı bir başlangıç olacak. Yok abi yok gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Ya Rabbim. Adam kartın asilliğine bakar mısın ya? Var mı böyle bir asil bir kart bu oyunda? Başka. Şuna baksana ya. True King. İsmi ki bir kere. Secdeye gidersin önüne. Daha da Bars geldi. Vallahi geldi. Eğer yağ şarjı çıkartırsan oyna ortağız. Çıkartmazsan bittik. Gider orada bir boğul moğul çıkartırsan gerçi çıkartma şansın da yok artık daha kalmamış. Umarım çıkartırsın. Yaşar. Çok alakasız. Çok alakasız. Çok alakasız. Çok alakasız. Çok ama çok alakasız. Of. Az bak ya namussuz. For the glory of Stormwind. On with the show. Aa Blizzard. İlk defa oyun devam ederken yaptı. Lan şuraya atacak bir şey ver bana ya. Neyse Lich King'i atarım. Bunu feda ettim. Altı da çok abi ya. Yedi bari olsa. Lütfen bir brav. Kağıt uzat. Bence de iyi gözüküyorsun ama fazla cıvını çıkartma. 4, 5, 7, 9, 11 sıçtık. Daha yeni geliyor ya. Ah şansımı deniyorum. Evet oğlum. Of. Vurmayacağım. 5 7 9. Öldürecek beni Yani. Balthazar, you're in the wrong adventure. For the glory of Stormwind, Çok zor. 5 turnu ben bunu zaten öldüremem. Kelt uzat gitti. çıkarsaydın iyiydi. For the glory of Stormwind. Taste my Şunlardan birini atarsan şanslıyım. 3 Teslim. On, yirmi, otuz, kırk, kırk sekiz. Bir dakika. 10, 20, 30, 40. Bir de bu burada 48. Yok abi benim bir tane daha ihtiyacım var. Bal gibi var. Blizzard yapmazsa belki. Çüş. 5 vuracak. Şimdi bak 10, 20, 30, 40 48 Eğer Blizzard yapmazsa öldürürüm. Blizzard yapmazsa öldürürüm. Blizzard yapmazsa öldürürüm. Ve öldürdüm. Hadi geçmiş olsun. Bars kritik kart. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.